E aí pessoas, beleza? Matheus aqui e hoje estamos fazendo um novo quadro aqui no canal, mas isso aqui eu já, né, eu que estou fazendo o quadro, isso aí já existe mas faz muito tempo, né? Bom, mas enfim, esse é um quadro de reações, né? Hoje, cara, achei uma animação hilária de quando essa semana a gente está fazendo um especial de Round 6 e a gente vai reagir a essa animação aqui olha, óbvio, até me gaguejei aqui, ó é óbvio que eu vou deixar tudo na descrição e também no encarte o canal né, da pessoa que fez aí, lógico, todos os direitos para ele, beleza? Então, vamos parar de enrolação aqui, ó, não se esquece de se inscrever no canal, vamos parar dessa enrolação e vamos começar esse vídeo aqui agora, vamos lá, vou dar play aqui, ó. Bom, parece um bonecão gigante, meio fortão, né? Ela vira... Nossa, olha só a cara dos personagens. <laughs> ah, meu Deus do céu, é muito hilário isso aqui, cara. Vocês têm que ver. Vocês estão vendo comigo, né? <laughs> Não, a careta deles é demais, né? É, esse canal achei aqui, né? Como a, é fala, sério, série estourou, <laughs> então começou a aparecer bastante pra bastante conteúdo do vídeo pra gente <laughs> É muito raro, cara. Ai meu Deus do céu. A dancinha demais lá, mas vamos chegar perto da boneca. A boneca gigante. <laughs> A dancinha. Eles é pararam. <laughs> Obrigado por ter assistido e até a próxima <laughs> react.